呃，了，我怎么自己？大野狼，我我我们都是森林中最好的朋友，Hello Hello，让我们手牵手，来吧，我们欢。